A lo largo de los últimos años hemos podido observar los impactos del cambio climático sobre la Tierra. Estos cambios producen diferentes efectos negativos, entre ellos deshielos, tormentas, olas de calor, crecimiento del nivel del mar, sequías y especies en extinción. Las inundaciones y sequías representan un 79% de los desastres naturales y han causado la muerte de 2 millones de personas en los últimos 35 años. Es por esto que nace Poseidón, una solución que busca trasladar excesos de lluvia hacia zonas en donde la misma es necesaria y así reducir los casos de inundaciones y sequías. Poseidón es un sistema que usa la información meteorológica de diferentes fuentes para poder anticipar posibles inundaciones y prevenirlas enviando drones a controlar la cantidad de lluvia que cae. Los excedentes de agua capturados por estos drones se trasladan a zonas con sequías. Pensémoslo así. En el mundo, en simultáneo, hay inundaciones y sequías, ¿por qué no utilizar el agua que cae en demasía en una zona para favorecer a la otra? Aprovechamos un recurso natural antes desaprovechado y mediante tecnología amigable con el medio ambiente mitigamos dos efectos negativos del calentamiento global. Estos excesos serían transportados mediante poseidrones, drones autosustentables que condensan la humedad de las nubes para luego almacenar las gotas de agua en un recipiente y llevarlas a lugares donde se necesite, o en su defecto almacenarlas. Los mismos tienen un panel solar que les permite sumado a su batería interna volar durante un día entero sin necesidad de ser recargados. Estos drones serían manejados por el sistema Poseidón, quien les indicaría las acciones a tomar. Estimamos que con 100 Poseidrones que carguen 100 litros de agua es posible prevenir y por ende recolectar la caída de 240.000 litros de agua por día. Esta cantidad de agua es el 30% de la cantidad de lluvia que cae en un día entero en la ciudad de Berlín, Alemania. Esta solución contribuirá a la disminución de la cantidad e intensidad de las inundaciones y sequías, además de brindar escalabilidad y generación de conocimiento para la lucha contra el calentamiento global en general. Tenemos que trabajar colectivamente para ayudar a las poblaciones que se verán más afectadas por este problema. El momento de actuar es ahora. No dejemos de lado este planeta.